शब्द विपरीतर्थबोधक शब्द अगमूल अग्रपश्चात्िक अनधिक अनुराग विराग अनुकूल प्रतिकूल अमृत विष अनुरक्त विरक्त अनुग्रह निग्रह अपेक्षा उपेक्षा अभिज्ञ अनाभिज्ञ ଅସଲ ନକଲ ଅଲଣା ଲୁଣିଆ ଅବାଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ଅପାୟ ଉପାୟ ଅସୀମ ସସୀମ ଆଗ ପଛ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତ ଆକାଶ ପାତାଳ ଆନନ୍ଦ ନିରାନନ୍ଦ ବା ବିଷାଦ ଆରମ୍ଭ ଶେଷ ଆପଣା ପର ଆଲୁଅ ଅନ୍ଧାର ଆସ୍ତିକ ନାସ୍ତିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଭିଶାପ ଆବିର୍ଭାବ ତିରୋଭାବ ଆବାହନ ବିସର୍ଜନ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଆର୍ଦ୍ର ଶୁଷ୍କ ଆରୋହ ଅବରୋହ ଆରୋହଣ ଅବରୋହଣ ଇହ ପର ଇଷ୍ଟ ଅନିଷ୍ଟ ଉଦ୍ବେଗ ନିରୁଦ୍ବେଗ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଉପକାର ଅପକାର ଉଦୟ ଅସ୍ତ ଉନ୍ନତି ଅବନତି ଉଠାଣି ଗୋଡ଼ାଣି ଉପଚୟ ଅପଚୟ ଉତ୍କର୍ଷ ଅପକର୍ଷ ଉଦାର ଅନୁଦାର ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଉତ୍ସାହ ନିରୁତ୍ସାହ ଉର୍ବର ଅନୁର୍ବର ଅଧିକ ପାରତ୍ରିକ ଓଦା ଶୁଖିଲା କପଟ ନିଷ୍କପଟ ବା ଅକପଟ କଠିନ କମଳ କୀର୍ତ୍ତି ଅପକୀର୍ତ୍ତି କୃତଜ୍ଞ କୃତଘ୍ନ କୃପଣ ବଦାନ୍ୟ କଞ୍ଚା ପାଚିଲା କାରଣ ଅକାରଣ କୁକର୍ମ ସୁକର୍ମ ଖାଲ ଢିପ ଖୋଲା ମୁଦା ଖରାପ ଭଲ ଖେଦ ହର୍ଷ ଗୁରୁ ଲଘୁ গরিমা লঘিমা গম্য অগম্য চেতন অচেতন চেমড়া মস্কা চଳ ଅଚଳ ଚଞ୍ଚଳ ମଠ ବା ଧୀର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜାତ ଅଜାତ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ କନିଷ୍ଠ ଜାଗ୍ରତ ସୁପ୍ତ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ନିର୍ବାପିତ ଜୁଆର ଭଟ୍ଟା ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ଜନ୍ମ ମରଣ ଜ୍ଞାତ ଅଜ୍ଞାତ ଜ୍ଞାନୀ ଅଜ୍ଞାନୀ ଡେଙ୍ଗା ଗେଡ଼ା ହୃଷ୍ଟ ରୁଷ୍ଟ ରୋଷ ରୋଷ ଥଣ୍ଡା ଗରମ ଦିନ ରାତି ଦୁଷ୍ଟ ଶିଷ୍ଟ ଦୁଷ୍କର୍ମ ସୁକର୍ମ ଦୋଷୀ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳ ସବଳ ଦୟାଳୁ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ନିରୀହ ଧନୀ ନିର୍ଦ୍ଧନ ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ଧୀର ଅଧୀର ବା ଚଞ୍ଚଳ ନର୍କ ସ୍ୱର୍ଗ ନିତ୍ୟ ଅନିତ୍ୟ ନିଦା ପୋଲା ନବୀନ ପ୍ରାଚୀନ ନୂତନ ପୁରାତନ ନିନ୍ଦା ପ୍ରଶଂସା ନୀତି ଅନୀତି ନୂଆ ପୁରୁଣା ନିଶ୍ଚିତ ଅନିଶ୍ଚିତ ନିର୍ବାଣ ଅନିର୍ବାଣ ନିୟମ ବେନିୟମ ନିଜ ପର ନିଷ୍କାମ ସକାମ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିରପେକ୍ଷ ସାପେକ୍ଷ ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟ ପଣ୍ଡିତ ମୂର୍ଖ ପଡ଼ିଆ ଉଠିଆ ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ପ୍ରଦୋଷ ପରୋକ୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନ ଅପ୍ରସନ୍ନ ପୁରସ୍କାର ତିରସ୍କାର ପ୍ରାକୃତିକ କୃତ୍ରିମ ପ୍ରବୃତ୍ତି ନିବୃତ୍ତି ପ୍ରସାରଣ ସଂକୋଚନ ପକ୍ଷପାତିତା ନିରପେକ୍ଷତା ପରିଣାମ ଅପରିଣାମ ପ୍ରାଚୀନ ଅର୍ବାଚୀନ ବା ନବୀନ ବଳକା ନିଅଣ୍ଟ ବନ୍ଧନ ମୋଚନ ବାହାର ଭିତର ବନ୍ଧମୁକ୍ତ ବିଭକ୍ତ ଅବିଭକ୍ତ ବାହ୍ୟ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଭଲ ମନ୍ଦ ଭୀମକାନ୍ତ ଭୀରୁ ନିର୍ଭୀକ ଭେଦ ଅଭେଦ ଭକ୍ଷକ ରକ୍ଷକ ମଲା ଜିଅନ୍ତା ମାନ ଅପମାନ ମସୃଣ ବନ୍ଧୁର ମଠ ଚଞ୍ଚଳା ମହଙ୍ଗା ଶସ୍ତା ମୁକ ବାଚାଳ ମାରଣ ତାରଣ ମୁଖ୍ୟ ଗୌଣ ମହିଳା ସଫା ମିଶ୍ରିତ ଅମିଶ୍ରିତ ମୀମାଂସା ଅମୀମାଂସା ମିତ୍ର ଶତ୍ରୁ ରୁଗ୍ଣ ନିରୋଗ ରୋଜଗାର ବେରୋଜଗାର ଲୋଭି ନିଲୋଭ संकीर्ण प्रशस्त संजोग विजो सम विषम सुखी असुखी बा दुखी सुगम दुर्गम सुख दुःख सश्रम अश्रम सपक्ष विपक्ष सबल दुर्बल संक्षिप्त विस्तृत ସହଜ ବାସି ସମଷ୍ଟି ବ୍ୟଷ୍ଟି ସାମ୍ୟ ବୈଷମ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ଥୂଳ ସୁଲଭ ଦୁର୍ଲଭ ସୁକୃତ ଦୁଷ୍କୃତ ସରଳ ଜଟିଳ ବା କୁଟିଳ ବା ବକ୍ର ସୁକୁ ସୁନ୍ଦର ଅସୁନ୍ଦର ସୁଗୁଣ ଦୁର୍ଗୁଣ ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପଦ ବିପଦ ସାକ୍ଷର ନିରକ୍ଷର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରତନ୍ତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନ ପରାଧୀନ ସାଧୁ ଅସାଧୁ ସ୍ୱକୀୟ ପରକୀୟ ସୁଖ ଦୁଃଖ ହର୍ଷ ବିଷାଦ ହ୍ରସ୍ୱ ଦୀର୍ଘ ହ୍ରାସ ବୃଦ୍ଧି ହିସାବୀ ବେହିସାବୀ ହାନି ଲାଭ କ୍ଷୁଦ୍ର ବୃହତ୍ କ୍ଷତ ଅକ୍ଷତ ଅରୁଆ ଉଷୁନା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆଗ ପଛ ଆଜିକାଲି କଳା ଧଳା କାୟା ଛାୟା ଖଟା ମିଠା ହାତକ ମହାଜନ ଜଳ ସ୍ଥଳ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ଥ ଯଜମାନ ପୁରୋହିତ ପିଲା ବୁଢ଼ା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ବକ୍ତା ଶ୍ରୋତା ବାଳୁକ ବୃଦ୍ଧା ଉଦେଇ ମୁଦାଲା ରାଜା ପ୍ରଜା ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପତି ପତ୍ନୀ ପିତା ପୁତ୍ର